pagi hari di perumahan Bukit Cikasungga ini rumah kakak saya nah, suasananya masih asri guys tuh ada ayam ini belum dipakai sampai rusak rumahnya KPR nya tuh ayamnya banyak sekali ini juga kosong banyak yang kosong guys dari beli belum dipakai ini juga kosong perumahan Bukit Jog Cikasungka ini terletak di desa Cikasungka kecamatan Solear Tangerang Kabupaten Tangerang Jawa Barat eh maaf Tangerang Banten sekarang ikut Banten hmm, provinsinya berdiri sendiri kalau dulu ikut Jawa Barat setelah pemekaran sekarang ikut Banten tuh ada pisang pisang tanduk tuh gede banget tuh ini ayam pohon-pohonnya masih banyak karena terletak di bukit guys hmm. suasana pagi hari yang asri ini ada si pumpus nih kucing Is. ya kabur ayamnya tok petok ini pohon singkong atau ubi apa ya singkong tuh kalau yang merambat itu ubi jalar nah, kalau ini singkong ini daun pepaya Jepang nih bisa di bisa di sayur oseng-oseng masih alami asri Oh, ayam banyak sekali ayam tuh suara burung ya Oh, eh. lewat di kiri. Oke, terima kasih telah mengikuti video Sri Jamaah dalam mereview perumahan Bukit Cikasungka, Kecamatan Suliar, Tangerang, Banten. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.